interesting. Zinc and sound. Dodo, humanity. been preaching for almost, I don't know, but daily I see him preaching in other places, from places to places. And uh, I thank the Lord that God has given him grace. And still today, I post up, he can still preach. Amen. A servant of the Lord has given His life to preach, to minister to many churches, and to many camps. And praise the Lord, we have him tonight, the pastor of Living Water Baptist Church, Pastor Fernando de Vega. Preach the word! Amen! Okay, thank you so much, Pastor Jeremiah. And thank you, uh, Missionary Javier, for the challenge. And uh, good evening everyone. Happy, happy New Year po! <laughs> so medyo mas uh, isang taon na nakalilipas, ano? O, oh, isang taon na po yung nakakalipas nung bumaba po kaming positive, ano? Uh, dahil ang dami-dami rin po natin noon, pero mas marami tayo ngayon. Kaya I am very positive na hindi tayo positive na bababa ngayon. Ano? So, siguro magandang talata natin, thou shalt not COVID. Ano? Uh, So, <laughs> wala po namang magka-COVID po sa bawat isa sa atin. So, again, thank you so much. Of course, una sa lahat sa Panginoon, I'd like to thank the Lord for giving me the opportunity once again to be a part of these Pastors and Preachers Camp. Isang gawain ang dinayabli ginagamit ng Panginoon upang i-encourage po ang maraming mga manggagawa and at the same time para muling umamon at tumawag ng mga karagdagang manggagawa. And napakalaga po that every time pupunta po tayo dito, we are open to God kung ano po ang kanyang magiging pag-uusap sa atin. I'm sure ang bawat isa sa atin, kung bibigyan ng pagkakataon to somehow share kung paano naging blessing ang cup na ito, titiyakin ko po mga minamahal na marami po na posibleng nasa panahong discouraged, in-encourage ng Panginoon through this camp Marahil yung iba po nasa point of quitting na. Di po ba? Nakaatin dito, eh talagang itinuloy na. Ano ho? Itinuloy na. Itinuloy na ang quitting. uh, <laughs> so, okay, so I believe handa na po tayong lahat for the second challenge and it is good to see you all and to fellowship with you once again. So this time, the, the theme is very beautiful. Ano po, servant of all. Uh, narinig po natin yung unang hamon po sa ating ngayong gabi. At uh, I believe, mga kapatid, ang Diyos ay gagawa sa kanyang kaparaanan para sa muling mensaheng ito. At this time, let me request everyone to please open your Bible in the book of 1 Peter chapter 5. Kung nagkataon po na may dala po kayong Bible, pakibuksan po natin. 1 <laughs> Peter chapter 5. Sabi po ng isang puti, alam na mapagdala ko. <laughs> Alright, 1 Peter chapter 5, beginning verse number 1. Sulat po ito ni Peter at uh, in-address po niya yung kanyang mga co-elders. Actually, the idea is almost the same sa ginagawa po natin Pagka meron tayong mga mentoring, pagka may mga conferences na katulad po nito, meron pong somebody na tatayo para hamunin, somehow, encourage yung mga kapwa manggagawa. So yun po nawa ang mentality na meron po tayo na nandito po tayo to really encourage and to somehow challenge one another sa mga ministries na pinagkatiwala po ng Panginoon sa atin. Okay? 1 Peter chapter 5, The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the love of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy looker, but a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive the crown of glory that fadeth not away. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, first of all, we'd like to thank and praise you for making this camp possible. Thank you so much, Heavenly Father, for bringing us here. I know that you have a purpose, and may we uh, consider your will, your plan sa buhay po namin, sa aming naging pagdalo, uh, kung paano sa iyong kapasyahan ang mga messages na nagpangaral at may papangaral, ito po ang iyong ibibigay sa amin for sure, sapagkat nais ko po na kami katagpuin sa aming spiritual na pangailangan. May you again bless us, O Lord, through thy word. Help me and empower me, O God. I always acknowledge the fact that without you, Lord, wala po ako magagawa. Ay ang aming pong complete reliance ay sa iyong salita, sa iyong pong kapangyarihan, and I know, Heavenly Father, that you will again encourage and talk to your people. Thank you so much. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, now be seated. Una po tayo. Kung kayo po ay katulad ng inyong lingkod ngayon, na tayo po ay pastor, or yung iba po ay magpapastor, it is good to be reminded, lalo na po ng team natin, na ang issue po is about service. Service. Hindi po tayo magdi-decide na maging pastor kasi ang gusto natin maging boss tayo. Hindi tayo papasok sa ministry dahil ang gusto natin titingalain tayo. Yung bang nandoon tayo sa katayuan na parang aapto po tayo that we are better than others, that we are superior than others. Kaya isang paalala po para sa masarap ng fellowship, sa mga pastor, sa kapwa pastor, eh yung bang idea na lagit-lagi, magandang marimay po tayo na it is not good to have a superior attitude. Pagka po tayo ay nag-usap sa fellowship, masarap na nahandong pa rin tayo na yung pinaniniwalaan po natin na sa Baptist, yung equality of ministers. Na kapag tayo po ay mga pastor, tayo man ay nagpapastor sa siyudad, o kaya sa probinsya, tayo man ay nagpapastol sa malaking kongregasyon o sa iilang bilang ng kongregasyon, tayo man ay nagpapastol sa napagandang building o hindi magandang building, nawa ang wag nating makalimutan, pare-pareho lang na tinawag tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang biyaya at sa pamagitan ng kanyang awa. Amen? It is only because of His grace. It is only because of His mercy bakit tayo po ay nasa ministry? If not of His grace, if not of His mercy, walang kahit isa man dito na magsasabi na tayo po'y worthy para sa kalagayan ng pastor. Amen? Having that in mind, I believe, hindi ka magiging superior sa iba. Hindi magiging magaan sa iyo na pintasan ang iba. Manapa, maiintindihan natin ang kalagayan natin bilang mga lingkod ng Panginoon. Amen? So the message that I would like to share with you tonight is the message I entitled, A Genuine Servant Leader. A Genuine Servant Leader. Alam po ninyo, sa konseptong Kristiyano, ang leadership at ang servanthood, mahirap paghiwalayin po yan. Kung ang mundo po ay merong mentalidad sa leadership, naniniwala po ko na bilang Kristiyano, dapat scriptural, spiritual, biblical ang mentality and concept natin sa leadership. Amen. baga, kung gusto mong magpastor, make sure that you're willing to serve. Kung gusto po natin maging great, ang pinakamagandang magagawa po natin is to be servant of all. Amen? Amen. tayo po ay maging lingkod, mga minamahal. May mga kasaysayan, na kung magpapakatotoo po tayo, we started in a ministry na napaka-simple, napaka-humble, napaka-considerate, na kung saan, pag pinag-usapan po natin, we appreciate every detail sa loob na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin sa ministry, but sad to say, along the way, pagka medyo may nararating na, kaya naiba na rin ang dating. Di ba? Kaya nakakalukot makarinig sa conference ng mga ngaral na parang hindi nakaranas at nagdaan sa pinagdadaanan ng mga nagsisimula. Yeah. Diba? Sometimes, nadi-discourage po tayo because those pastors and preachers na dapat nakakaintindi sa kung ano yung kalagayan at pinagdadaanan natin sa early stage ng ministry natin, sometimes ang feel natin, parang nadidegrade tayo, na kung saan po mga kapatid, para bang walang kakwenta-kwenta ang buhay natin sa ministeryo. So kaya it is always good to be reminded na sa mga conference or camps na katulad nito, marinig po natin ang salita ng Diyos. Now, ang ating pong teksto ay ang patungkol sa isang masasabi nating season pastor. What I mean to say, veteran, senior pastor na kung saan mapipil po natin yung kanyang concern sa mga kapwa po niya, mga narap. Alam niyo po, ang mga tunay na Baptist, hindi po tayo, di ba, naniniwala sa sistema ng hierarchy. <laughs> di ba? Para sa akin po, dinidiin po natin yan, we believe in the equality of ministers. Ang emphasis natin lagi we are acknowledging our seniors, pero we are avoiding to have, you know, superiority complex. Diba? Yung lang, yung to act as superior ng iba. Kumbaga, like for example, in my case, pag nakakakita po ako ng veteran pastor, aba, yung palang pong alam natin sa matagal na panahon, nagministeryo siya sa Panginoon, yung edad niya sa ministry, o kahit yung edad niya mismo, na sa kabila ng kanyang masasabi nating edad, siya po ay naglilingkod sa Panginoon. Yung palang po, makikita niya ng punto para i-acknowledge natin niya. We really appreciate our seniors. Amen? We should. We should appreciate our seniors. We need to acknowledge them. But listen, sa atin pong magandang maintindihan sa usapan ng ministry, ikaw man ay ginagamit sa ibang kaparaanan o higit na kaparaanan, humanly speaking, but always put in your mind na ang usapan ng ministeryo ay ang pagtatapat at puso natin sa Panginoon. Amen? It is our heart. It is our faithfulness. It is our attitude. Kung magaling ka nga, mayabang ka naman, ano po ang ating pong maaaring eh, kapuntahan? So kaya nga, mga kapatid, paalala po ito, God resisted the proud. But give it grace unto the humble. At pagkatoong humble, willing to serve. Gusto nyo papalagpag pa yan? Happy to serve. <laughs> Di ba? Parang, parang lang napunta sa SM niya. Ano po? Well, ito ang dapat maging tanawin po na nag enjoy po tayo sa relasyon natin bilang mga pastor sapagkat lagi kong binabanggit, who can understand the heart of a soldier? Also, a soldier, who can understand the heart of the pastor? Also, a pastor. Kaya masakit tayong dapat nagkakaintindihan, tayo yung mga hindi magkaintindihan. Diba? Imbis na tayo po ang nagpapalakasan, Imbis na tayo po ang masasabi natin doon sa idea encouraging and exhorting one another, it is very sad to see that sometimes one of the causes of the discouragement of the other pastors are the other pastor. Yeah. Diba? Yeah. Hindi po ganun ang dapat. Yeah. Kaya ang prayer natin lagi, yung pang pagpagministeryo, ang tibok ng puso natin. Hindi ka mag-preach para sa lakit. Magpipreach ka para makapag-ministeryo. Hindi ka susuko at magbibigay ng buhay sa ministry para magpayaman. Kung payamanin ka ng Diyos, praise the Lord. Eh, anak ka ng Diablo eh. Pinayayaman ng Diablo eh. Kung payamanin ka ng Diyos, praise the Lord. Pero hindi yan ang motibo mo kung bakit ka papasok sa ministry. That should not be our intention or motive in entering to the ministry. Kaya kung ikaw ay magpo-full time at akalain ka ng magagandang sasakyan, ngayon pa lang, mag-quit ka na because that money and that motivation, hindi po yan. Yes. Diba? So, napakahalaga po. And now, makikita natin, the way the Apostle Peter talked to his co-elders, matututo po tayo sa maraming bagay. And again, the emphasis of my message tonight, a genuine or a genuine servant leader. Okay, number one, a genuine servant leaders uh, know his responsibility. A genuine servant leader knows his responsibilities. Amen. Malinaw po ang sabi ni Apostle Peter. Sabi niya, the elders with are By the way, yung elders dito, alam natin ang tinutukoy, yung tagapamuna po, mga kapatid. Okay? Anong sinasabi niya sa mga leaders? Anong sinasabi niya sa mga elders? The elders which are among you exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and a partaker of the glory that shall be revealed. In verse number 2, ang sabi niya, Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not records right, but willingly, not for filthy lucre, but the a ready mind. Amen? We can see three things here in this passage. Ano yung tatlong bagay na makikita natin? Ang tatlong bagay na makikita natin dito mga kapatid, ay eh, yung pang idea po na talagang pagka ikaw ay pastor, pagka ikaw ay tinawag ng Panginoon, ang isa sa responsibilidad mo is to serve. Okay? To serve good preaching. Ibig sabihin, serving people sa pamamagitan ng mabuting pananaran. Hindi ko po ginamit yung salitang magaling. Sapagkat sa usapang pananaral, hindi pagalingan. Amen? Hindi pagalingan, mga kapatid. Ang gusto ko pong i-point out pag ikaw ay tinawag na tagapanguna sa iglesia, ang isa sa dapat concern mo ay ang ministeryo ng salita ng Panginoon. Hindi po tama na mapabayaan ang ministry ng Word of God and prayer. And here is the Apostle Peter telling them, telling them, hey, feed the flock of God which is among you. Okay? So, ang unang nakita ko po, dapat bilang mga pastor, ang isa sa pinag-iinaman natin, ang isa sa pinagbubutihan natin ay ang pagpapakain ng salita ng Diyos. Opo, ha? mas magandang bumabad kayo tayo sa Biblia kaysa sa internet. Right. Mas maganda po mga kapatid na mas marami tayong time na dinitibod reading and studying the Word of God para mapit tayo at mapit natin ng salita ng Diyos talaga ang mga tao natin. Amen? Amen. Nowadays, it is very sad but it is true. Na minsan ang kinakain na ng mga tao natin, yung mga commentaries na nabasa natin. Eh. Ah, Di ba? Minsan ang pinagkakain natin eh. Yung natutunan natin sa commentary, kaya ang nangyari po, debate rito, debate roon. Dahil ang napapansin ko po, po sa mga commentary, puro Biblia naman po ang pinag-aralan, pero magkakaiba po ng mga views and Tama. Okay? So kayo parang mas safe. Sa Biblia ka magbabad. sa salita ng Diyos ka magbabad. Diba? Kasi preach the word eh ang ipapangaral mo salita ng Diyos eh. Hindi po pwede. Alam niyo po, wala namang masama na gumagamit tayo ng preachings doon sa mga na tayo, nagandaan tayo sa outline. Pero siyempre po, naintindihan natin nawa na doon po sa mga pangangaral po nila, may revelation at masasabi po nating message na malinaw na ibinibigay ang Diyos sa kanila. So sa atin po mga kapatid, I am not saying na hindi dapat nagbabasa ng mga aklat, I am not saying na hindi po para makinig tayo sa ibang mga preachings. Ang sinasabi ko lang po, make sure as a pastor, as a God-called pastor, as a God-called preachers, sa ating pong leadership, ang isa sa paraan na makapagserve tayo is to be the plan of God. Serve good preaching. Amen? Amen. Ha? Yung pong pinakatrabaho po natin, mga kapatid, hindi naman po masama na kahit pa paano po may eh, pinapresent tayo sa kanila na kung ano mang product na sinasabi pong magaling at maganda, pero baka mamaya mas convincing pa ang presentation mo ng product na iniaalok mo kaysa dun sa preaching na dapat nakaka-challenge sa kanila. Di ba? Hmm. Kasi pag nagpe-present ako ng product sa mga tao ko, talagang ano sila eh. Diba? Nagpapadaon ngayon sila sa akin. <laughs> Pero pag nag-fitness ako, tinutulugan lang nila ako eh. Di ba? I mean, mga kapatid, mga pastors, sa usapang servant leadership, okay? Yung pong as a servant leader, kinakailangan po alam natin yung responsibilidad natin. At ang pamunahing responsibilidad natin, paalala po ni Apostle Peter, hey, feed the flock of God. Amen? I remember even the Apostle Paul, nung nagpapaalam siya. Di ba nagpaalam siya sa Ephesian elders? In Acts chapter 20. Hindi ba ang sabi po niya sa verse number 28, Acts 20, 28. Okay? Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers. Listen to this. To feed the church of God which He had purchased with His own blood. Ang isang napakahalagang trabaho ko, ang isa sa napakahalagang responsibilidad ko para sa pag paglilid at pagsiserve ay ang aking pundulutan o bigyan ng masarap at mabuting pagkain. Preaching ang mga members. Amen? Ah, Yun po ang isa sa trabaho po natin. Kaya nilinaw ko sa inyo, hindi pa galingan. Eh kasi, yung kilala ko, kaya ganyan yung mga tao niya, ang galing niya kasi mag-preach. No! It is about the power of God and the power of the Word of God. Amen. Word. Amen? Amen. Preach the Word. Basta tiyakin mo lang ang pinakakain mo sa kanila. Salita ng Diyos talaga. Mga kapatid, mga kapwa ko pastor, walang pinakamasarap at pinakamasustansyang pagkain ng mga members natin, kundi ang salita ng Panginoon. Let us be committed to God. Being a God-called preacher, let us be committed to God that we will preach nothing but the Word. Amen? Wala tayong ibang ipapangaral kundi ang salita ng Diyos. Amen. Serving good preaching. Okay? Second, about our responsibility is securing God's people. Securing God's people. Feed the flock of God which is among you, and then taking the oversight thereof. Diba? Babantayan kaya sabi ko po, ang ministeryo natin talaga is guiding and guarding. Yes, ang isang dinagamit ko pong illustration para maintindihan ng mga members yung trabaho natin bilang pastor. Hindi ba? Kung sa paglalarawan po, itinulad po yan sa literal na pastol, makikita nyo po, may mga times na ang pastol nasa unahan. Tama. Pero may mga time na ang pastor nasa likuran. Nasa unahan to guide them. Nagbabayan sila sa greener pasture. Di po ba? Pero may mga pagkakataon, nasa likod siya, para bantay naman siya sa mga maninilang lobo at mga wild animals. So kaya, matindi yung responsibilidad. Di ba? Securing God's people. Kaya nga, diyan papasok yung, kaya tayo may ministry ng counseling, medyo naiingatan natin yung mga, oo, oh, ah, delikado yung magiging decision mo na yan. Oh, mali yung relationship mo na yan. That is actually our way of securing them and protecting them. Kaya nga, nililiwanag natin sa mga members. It is good na may healthy relationship tayo sa leader natin, sa pastor natin. Nandiyan ang mga pastor para paglingkuran kayo. At sa paglilingkod niya, nililid niya kayo. At doon sa kanyang paglilid, iniingatan tayo. Amen? Kaya magandang maramdaman ng mga members na napaka-bless nila na may pastor sila na pinoprotektahan sila. Okay? Pero siyempre po, mm, may mga pagkakataon po na kaya nagiging mahirap na rin para magtiwala sa iba dahil yung pastor na sa disenyo ng Diyos, sa dapat gawain niya, protektahan ng kawan, minsan siya pa nang iisa sa kawan. <laughs> di ba Dapat ingatan sa Manila, pero minsan, eh, tayo. ba Ang mga pastors, meron, meron mga naninila. di ba So, what I mean to say, it is good to have a balanced view sa sinasabi po ng Bible na sa usapang leadership, hindi ikaw yung taga-utos. Sa usapang leadership, maganda rin po yung pangatlong puntos natin. What is number one? Serving good preaching. Number two, securing God's people. Number three, setting a godly example. Yes. Another God-given responsibility to the man of God and purpose Diba? ba? Knows his responsibility. At ang isa sa responsibilidad nating mga pastor is to set a godly example. Diba? Feed the flock of God which is among you. That is serving good preaching. Taking the oversight thereof. That is securing God's people. Not by constraint, but willingly not for filthy lucre, but for mind. Neither as being Lord over God's heritage, ano sabi po? But being an ensemble to the black. May mga time ng sharing ng mga pastor. At may mga pagkakataong sa sharing natin, may mga heart cry ang pinag-uusapan natin, mga members. May mga positive na usapan tungkol sa mga members because of those members who are very supportive, nakapack talaga sa ministry kasi gano'n naman ang design ng Panginoon eh. Dapat yung mga members natin nakapack up talaga eh, sa ating pong leadership, sa ating pong pagmiministeryo. Okay? Pero ang katotohanan, merong mga pagkakataong meron pong dimas sa kalagayan natin sa ministry. May mga pagkakataon nga, na-experience pa natin, may mga Alexander the Coppersmith. Eh. And there are times, like in 2 Timothy chapter 4, di ba? Sinabi po ni Apostle Paul yan eh. For him as a forsaken me, having loved this present world. Sa verse number 14 ng chapter 4, ang sabi niya, Alexander the Coppersmith did me much evil. Yeah. So verse number 16 po, ng 2 Timothy chapter 4, at my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. There are times that in the ministry, we are doing for God, nakaka-experience tayo na may Dimas or even Alexander Coppersmith and I can say, even yung mga punto na parang pakiramdam natin, wala tayong kasama. Alam niyo sa mga panahon ganun, ang pinakamalaking encouragement ay eh yung panghawakan nyo na iwanan man kayo ng lahat, may Diyos na kasama kayo. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me that by me the preaching might be fully known and that all the Gentiles might hear the lion, and the Lord shall deliver, deliver me from every evil work. So yun po yung pinangahawakan natin. Pero sa kwentuhan natin minsan, ano po yung mga masasabi yung nating heart cry natin. Mga hard-headed, hindi supportive, bakit ganun? May mga campaign tayo sa church, may mga project tayo, parang ang hirap bitbitin ng mga tao. You know, there are times na dapat yung mga ganung sitwasyon, instead of us blaming our people, yung po'y panawagan for us to have somehow soul and self-searching. Self-evaluation. Bakit ba parang hirap pasunurin ng mga tao? Di ba? Like for example, bakit ba ang tamad nila sa Solway eh? Medyo magandang itanong mo rin. Ay ano ba, Pastor, medyo Solway? Bakit ba ang mga members ko habang nagsiservice, cellphone ng cellphone? Baka naman yun ang nakita nila. Ah, habang service, ikaw na pastor, cellphone ka ng cellphone. Yeah. Kung ano ginagawa ng matanda, sa kanta ng bata, ito ay tama. Di ba? Kasi kung sakaling may mga kailangan man, pastors, bakit kailangan nakatayo pa tayo? Pinakikita natin habang nag-serve at nag-worship tayo, nagsiselfon tayo. Medyo delikatisa na konti. Yeah. Hindi ngayon, pastor tayo, pwede na natin gawin ang lahat. No! Yeah. Always put in our minds that the eyes of the members, yan po'y nasa atin. Amen. Kaya, kung gusto niyo po ng soul winner, ipakita nyo sa kanila na may pastor na soul winner. Kung gusto nyo ng masipag na miyembro, padaman nyo sa kanila, pakita nyo sa kanila na may masipag na pastor na dapat ginagaya ng mga miyembro. Huwag nyo kayo magdaramdam ho, yun ang sabi. Minsan sinasakal natin mga tao. Minsan para tayong Panginoon ng mga miyembro. Diba? Dapat sumusunod kayo sa akin! Hindi mo napapansin, sigaw ka na ng sigaw, pero walang nangyayari. Ang kailangan nila, hindi sigaw. Ang kailangan nila, halimbawa. Amen? Amen. Ang kailangan nila, example, mga kapatid. So kaya para sa akin po, kung tayo po'y magkakampaign sa church at ipinararamdam natin sa mga members, you know, ha, it is more blessed to give than to receive. Eh, bakit si pastor, puro na lang ang gusto, receive ng receive. Dapat ilalagay mo na namin nawa. At pag may project sa church, kasama ka. Amen. Hindi naman po ako, ano, hindi naman po ako yung naniniwala na pag pastor ka, kailangan ikaw ang pinakamalaki ang giving. Hindi ako naniniwala to. Kung ano talaga yung kapasidad na meron Yes, marami tayong mga members eh. Hindi naman tayo nakikipagpaligsahan sa kanila eh. Kundi pinapakita po natin sa kanila na bilang pastor, alam natin na yung tinuturo natin, totoo sa atin. Amen. Hebrews chapter 13, verse number 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Ano kasunod po? Whose faith follows. Amen. Considering the end of their conversation. Amen. Ang ibig sabihin mga kapatid, ipinapoint out po ng writer ng Book of Hebrews lebih melekat servant leader, yeah. Mm. hindi lang dapat alam mo ano ginagawa mo. Dapat alam mo rin kung ano yung hindi natin ginagawa. Uh, Di ba ba? Dapat alam din natin yung pwede sa atin. Dapat alam din natin yung hindi pwede sa atin. Di ba? So, a genuine servant leader knows his restrictions. Okay? Mga pastors, malaking tulong po ito para sa healthy fellowship natin. Okay? Like for example, anong sabi niya? Feed the flock of God is among you. It means to say na ang tunay na servant leader, mga kapatid, yung leadership niya not to the flock of others. Yes, sir. Gaano karaming pastor na ang nagsabunutan? At nakita naman natin ang epekto ng mga sabunatan niya. Diba? Sabi ko, yung mga pastor na bago may trata sa ministry, ang kapal-kapal lang buhok, ay po ba? Ha? Yung bater nga yan, nasa gitna pa yung hati. Ha? Pero nung nakita niya, dapat pala, Vicente, hindi pala gitna ang hati. Kaya yung gitna hati, naging gilid hati, di ba? E pumasok sa Bible school, natira ang kalahati. E nagsimula pa ng misyon, wala nang mahati. E pinagtawanan, dalang hati. Buti na lang may salita ng Diyos na na-encourage siya. Nakarinig ang message about eschatology. Wow, lalim. Ang lalim. Glorification. Kaya sabi niya, yung dating gitnahati na naging gilid-hati na nakinakalahati na wala nang mahati, na ang dulot bigati at dalamhati, pag bumalik ang Panginoon, luwalhati. Amen. Luwalhati. Gaano maraming pastor ang medyo iringan ngayon? Yay! Dahil sa carelessness. Ang galing-galing na magpayo sa miyembro ng iba. Mm-hmm. Yung iba nga, inibita mo lang speaker pagkatapos doon eh. Chatmate na sila ng miyembro mo. <laughs> At hindi lang chatmate, close. Sorry, sorry. You should know May pastor yan. Alam niyo po, nag-speak ako sa apat na camps. From December 26 hanggang 30, apat na camps yan. Grupo ng IBMA, grupo po ng Bible Baptist Temple, nung MIBFC, at saka po yung, ano ito pa yung isa, uh, <laughs> Kalokan po. Opo, yung kila uh, ah, Dr. Jericho Samson, yan. Okay? Alam niyo po, pag ako po'y ilalagay nila, sa Tagalog ang may question and answer. Alam ko po yung sasagutin na safe para sa lahat. At alam ko po yung tanong na yung nagtatanong na to, humahanap ng kakampi. Kasi kung talaga itong miyembro nito, gusto talaga ng sagot, dapat sa pasto niya. Kaya pagka medyo sumasagot tayo ng question and answer, medyo huwag naman tayong bara Di ba? Medyo eh, tingnan natin. Teka, teka. Alam mo, yung ano mo na yan, napakaganda ko yung pastor mo. Ang, ah. no? Kaya pag nilalagay nila ako sa question and answer, para wala namang problema, ang ginagawa ko na lang rule, yung pag, kung sino po yung magtatanong, para walang problema, kayo na rin po sumagot. <laughs> kasi, kasi halimbawa, nagtanong ka, di ba? Tapos ikaw sumagot. Tapos hindi ka pa rin kumbinsido, laki ng problema ko sumaguti. Subukan niyo po sa church natin, maganda pag gaganon. <laughs> yung question and answer kung sino magtatanong, siya, mag, <laughs> di ba? Siya sasagot. Una, wala nang nagtatanong. <laughs> Pangalawa, pag naman kinotra pa niya, sagot niya, laki problema nun. No? so, kidding aside, di ba? Mga sa probinsya, na napunta sa Manila, medyo coordinate naman tayo sa pastor nila. Di ba? Kasi meron naman mga pastor talaga na dahil mahal nila miyembro nila. Oh, attend ka doon sa church nila, ano ha? Itatanong ko talaga kung umatid ka. Meron ganung case, di po ba? Ay, pag umattend naman sa inyo, wag ka na topic nyo kaagad. Dahil dito ka na umattend, ang tithes mo dito na. di ba? Tapos ito, Gcash number ko. Feed the blood of God which is above you. In serving God and in our leadership, i-focus na natin kung ano yung mabuting magagawa natin, kung ano yung may tuturo natin sa taong ininagay ng Diyos sa atin. Amen. Kaya pagka unay kita tayo kasi speaker, wag mo pag-alis nyo, may problema na si pastor. Kasi nung nag-speak up, alam niyo po, sa church namin, ganito po ginagawa namin. Alam niyo po, ang ganda po eh. Kasi sa church namin, isipin eh, mo, inipitahan ka para i-challenge yung church yan. Lahat mong sinabi mo, ginagawa niya sa church yan. Kaya kung miyembro ngayon, ba't sa akin hindi ganun? Ba't sa akin hindi ganun? Talagang, sa akin church niya. Baka, basta saan po ba church niya? Ah, ang dali lang puntahan niya. Binigay pa yung address. Ito naman, eh, Loser lang ako sa'yo. Parang masarap ang sama natin. Di ba? Medyo pag hindi natin kawan, Ele itong church ng Thessalonica, sa chapter 1, ang diin doon, example sila, napaka-modelo nila, yung pananampalataya nila spread abroad, tama? And you became followers of us and of the Lord, having received the word in us affliction with joy of the Holy Ghost, so that you are examples to all that believe in Macedonia and Achaia, for from you sounded out the word of the Lord, not only Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God, word is spread abroad, so that we need not to speak anything. You yung chapter 1. Pero sa chapter 2, sinabi niya kung kaano kahirap. Di ba? Pastors, missionaries. Diba Pag nagsimula ka ng ministry, talaga hindi na laman ang bigat talaga eh. Mm, yun po yung idea. Itong church na ito, na lumalabas na ehemplo at modelo, sinabi ni Paul sa verse number 1 ng chapter 2, 1 Thessalonians chapter 2, verse number 1. Di ba? Sabi niya, For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain, But even after we have suffered before and were cheaply treated and purified, as you know, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. Binigyan niya ng idea, ang hirap! Pero alam niyo po, mga kapatid, napakalaki po ng magagawa ng kung paano natin sila nilihig at kung paano tayo nagsiserve. Sa verse number 7, natapos niyang sabihin na yung exhortation namin was not of this seed nor in God, di ba? Kundi talagang kung paano pinagtiwala kami ng Panginoon. Pero tingnan niyo, ito yung magandang makuha natin eh. Yung puso ng hingkod talaga ng Panginoon eh. Yung puso talaga ng pastor eh. Na ang sabi po niya, verse number 7, in 1 Thessalonians chapter 2, But we were gentle among you, even as a nurse there is carries their children. In verse number 8, sino kayang miyembro ang hindi mapubukaw ang puso kapag ang pastor nila, ganito nila naramdaman. So tayo-tayo po ang nag-uusap. Let us apply this. Let us consider this. How the Apostle Paul expressed his love, express his heart as he ministered to the people of God. Ang sabi niya, verse number 8, So being affectionately desirous of you, we were willing to have invited unto you were dear unto us. Amen? This kind of ministry. Servant. Leader tayo dapat. Hindi mo kailangan gumamit ng puwersa. Alam niyo po, si Pablo, kung merong pinakamalakas na puwersa, ha? sa buhay ni Apostol Pablo, na-try niyo na kung isipin niyo, di ba, wala namang doubt eh, na mahal ni Pablo ang Panginoon. Pero alam niyo, kung bakit si Apostle Paul ganong klase maglingkod. At alam niyo po ba kung bakit kahit anong maranasan niya, hindi niyo siya mapakatigil? Pag tinignan po natin sa Romans chapter 8, ang sabi niya, Who shall separate us from the love of Christ? Hindi yung love natin, kundi yung pag-ibig ni Kristo kung merong pinakamalakas na pwersa kung bakit ganun katindi. Kasi kung suko si Paul, willing to face everything, willing to overcome and to conquer everything, it is because of the strongest force in his life in the ministry, and it is not his love to God, but the love of Christ. Amen? Amen. Yun po. Bakit ko sinasabi yan? Hindi mga pagkakataon po na para talaga yung mga tao natin, mapasunod natin, yan ang kailangan kong maramdaman nila yung pag-ibig natin talaga sa kanila. Yung concern natin sa kanila. So, doon po sa restrictions natin, una, leadership not to the block of others. Number two, not by force. Number three, not for filthy lucre. Hmm? Actually, hindi naman po sinasabi ng missionary Javier na kung marami kang sasakyan, Di ba? Hindi naman yun, I'm sure, ang gusto niyang palabasin. Kasi posibleng meron po dito, maraming sasakyan. Pero ang punto po natin dito, mga kapatid, sana hindi ka kaya nagpastor para sa mga bagay na yan. Amen. Nawa, kapag ka nagpe-fellowship tayo, hindi na yung glory ng mga kung ano ang meron ka ang napag-uusapan natin. Amen. Sana yung glory pa rin ng Diyos sa ministry. Amen. Hindi yung maging fellowship tayo. Ikaw, di ba sasakyan mo? Di ba? Kayo, ano sasakyan mo? Itigil eh. mo din. Oh. Hindi tanongin mo, bisikleta, ikaw meron ko gano'n. Yan. Ha? Bitik yan, bitik, bitikleta. Hmm. Mga kapatid, yung glory ba na Nung nagsisimula tayo sa ministry, ako, nagsimula po talaga ako, bisikleta, hanggang sa nagkaroon ako ng trendy motorcycle, yung, yung di pa jack, nagkawalang gasolina. Naranasan ko po yan, huli pa nga po ako eh. Opo. So I mean, hanggang sa nagkaroon kami ng Pinoy, yung mga ginamit ni June Aristorena sa pelikula noon, yung harabas ng Bulinin, yun, na, ano. yung pagka medyo nakakumbukan noon talaga yung mga tatlong araw kang walang malay. Okay. nagkaroon ng gospel. Tapos nakaranas kami ng owner na stainless. I grabe yung stainless mga kapatid. At ang magandaan doon, nilalagyan pa ng isla sa likod. Di ba? Pag mahapot kami ng miyembro, oo, na-experience natin, di ba? Yung kwento nito, palagay ko lahat naman tayo. Kaya kung ngayon, maganda-ganda na sasakyan natin, eh, basta huwag lang natin makalimutan, hindi yan ang dahilan, hindi po yan ang dapat, ikayayapan natin ngayon yung day. Yan ang agad ang mga pinag-iisipan mo eh. Di ba? Sipin mo na pumupahan pa lang kayo, gusto mong project agad ng tao, bili ka ng Fortuner. Innova muna! Let them feel na hindi po yung mga bagay ng mundo ito ba sa tao? Hindi ko rin mapapakinabangan sa tao. Hindi doon. Sana kahit anong suot niya, witness ano. Kahit sana mukhang mahirap siya, itrato mo siya biyang bro. Huwag yung kung sino yung makita natin. Man, grabe ito, makapalang bulsa dito. Kasi ganun ganun eh, makapalang bulsa. Yung iba naman, makapalang ang mukha. Pag tapatapitin nyo, maraming makapal yun. pa. Eh. Sipin mo, hindi na nagbigay, hindi nga papamasahe pa uwi. diba? Mga iba't ibang karanasan. Pero ano ba din, dapat alam din natin yung restrictions natin. Bilang mga genuine servant leader. And then last but not the least, servant leader knows he's rewarded. Yes. Verse number 4. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive the crown of glory that faded not away. Amen? Sabi ko nga, exciting to eh. Kasi pag pinag-aralan niyo po sa Bible, may iba't ibang klase ng crowns. Pero itong crown na ito, pag inaral niyo po, mukhang idinisay ng Panginoon ito sa mga leader. Sa mga tagapanguna. Di ba? Kasi sabi ni Peter eh. Ang sabi ni Apostle Peter, Be the love God which is among you, taking the presenter all, not by constraint but willingly, not for guilty looker but of ready mind, neither as being broken over God's heritage, but being examples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, you shall receive the crown of glory that fadeth not away. Amen? Amen? And remember, the Apostle Paul, isa sa encouragement niya, bagamat may kinalaman ito sa second coming, Di ba? Noon sinabi po niya sa 2 Timothy chapter 4, verse number 6, For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Verse 7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. And in verse number 8, Henceforth there is laid for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me that day, and not to me only, but unto all them also that love His a appeared. mga idea na nabumotivate tayo kasi, sabi niya, which the Lord, the righteous judge. Amen. Amen. A genuine servant leader knows is rewarded. That our rewarder is righteous. Amen? Amen? He is a righteous rewarded. Amen. Maybe the members open oftentimes are unfair. Hindi nila nakikita yung labor natin. Hindi nila nakita yung mga sakripisyo natin. Heartaches, why? Pinihisan mo, inalagaan mo, pero anong ginanti sa'yo? Ganun na sa ministry ka, because of them. Right. Yeah. As a ministry God because of Him. Yeah. And the reason why we are serving because we know that our God is faithful. Yeah. And that is actually one of our encouragement. Knowing that God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Sinasabi natin sa mga members natin yan, why not say that ourselves? Hey, ano man ang nararanasan ang rewarder natin, He is righteous, yung sacrifice mo, yung iyong career, yung trabaho mo, na iniwanan mo sa pagsusuko mo ng buhay, hindi nakakalagpas sa Diyos yan. Nakikita ng Panginoon yan. Yung gutom mo, yung sacrifice mo, yung sakit mo, yung sakit Hindi sila. Our righteous. You are there. And you know what? Reasonable din po siya. Hindi lang siya righteous. Reasonable siya. Ibig sabihin, para sa Diyos, makapiran lang. Eh, nagtiis to eh. Kaya nga, yun po yung sinasabi ko sa puso ng missionary. Yun ang intention din niyang sabihin po sa akin mga kapatid, let us face the fact. Minsan kasi, pagka nakakakita tayo ng quotation, and then parang yung dating na quotation, parang mas patindi pa sa Word of God. Diba? Kasi may mga quotation na magaganda talagang pakinggan eh. Pagka binibless ka ng Panginoon, ha? Do not raise the standard of living, but the standard of giving. Eh, para sa akin po kasi, Dalawa kasi ang idea ng reward na pinag-uusapan natin. Yung bang blessing mo sa lupa as your minister. At syempre, walang ipapalit doon sa reward mo sa kabila. Amen. Diba? Sa so, Bible, ginamit po yan eh. Let the elders the true well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. For the scripture saith, Thou shalt not cause the ox that treadeth out the corn, or the laborer is worthy of his reward. Pagka natin yung idea po, ng reward na sinasabi noon? Pero isa po yan eh. Kaya ko lang po sinasabi ito, dahil pagka medyo may umaangat po yung buhay, pag naman right away, may judgment po tayo sa kanila. Di ba? Ah, kapatid, eh, lagi nga natin sinasabi, yung mga empleyado dito sa lupa, pag natutuwa yung management eh, nagbibigay ng incentive eh. Di ba? Kung, kung kukunin po natin sa logic, yung rebuke ng Panginoong Jesus, eh, yung mga aman nyo sa lupa, masasama. <laughs> marunong, di ba? Ibinibigay ko ano yung mabuti sa kanilang anak. Ako pa kayang ama nyo na nasa langit. Opo, dati hindi yung ganito marunong. Malamat ano may oras lang to, ilusuli ko pa mamaya. Ano sabihin? Tingnan niyo po, di po ba? Umaangat ho. Ang masama yung ikaw ang umaangat. kapatid, maging motivasyon mo lang to serve Him more. Amen? And you know what? Hindi lang siya righteous, hindi lang siya reasonable, He is the reliable. Amen. Hindi ka manana. Basta maglingkod ka lang. Ah, a servant leader, a genuine servant leader knows his responsibility, knows his prescription knows He's the Lord. Minsan tayo tayo nagdidiscourage. Ang inaabangan natin yung reward ng tao. What? Tama. What? Let God. Amen? Right. Let God. Kaya natin ang Diyos ang mag-reward sa atin. He can use human instrument to bless us, mga kapatid. Pero wag sila ang motivasyon mo. Matitisan ka eh. Mapoprustrate ka ayam pemberi you realize that God is calling you, okay, different place. Punta ka dito sa altar. Dito. Amen. Amen. tonight. Sige po, give way. You come to the altar. Magkaaral po ako sa Bible Seminary. Gagamitin ko po ang buhay ko para sa Diyos. Magsaserve ako sa Panginoon sa full-time ministry. Kumari nga po sa ikase, please. Sa taas po, Ito mga nandito sa harap. Punta na po kayo dito sa taas. Kasi meron pa po tayong mga invitation. Sige po. If you believe tonight that God is calling you, now is your opportunity. to come to the altar, to express your heart to God, to talk to God, and tell God, Lord, I am willing. Willing po ako na maging servant of all. Sinusuko ko po ang buhay ko. If tonight, the Lord encourages you and enlighten our minds being pastors, missionaries, workers, napakaliwanag po ng pangungusap ng Diyos sa kansahan What an encouragement. Kung ikaw ay merong specific na tugon sa message na ito, may iwan mo ba yung lugar mo? Pumabago ba ang Diyos dito sa altar? At sasabihin sa Panginoon, Lord, this is a timely message for me. This is not just a reminder, but a rebuke. Thank you. Thank you, Lord, for encouraging me through thy word. Sige po, praise the Lord. Bago po tayo tuluyang, Pastor Jerry, please. Bago po tayo tuluyang magkapos, naintindihan po natin ang responsibility ng tunay na servant leader. Iliwanag po ng Panginoon sa atin ang ating restriction bilang servant leader. And encourage tayo dahil bilang servant leader, alam natin